Salut! Uh, sunt Silviana și îmi place să improvizez astăzi despre a elabora. Uh, mă uit aici pe un caiet, stai puțin să-l iau de pe copac. <laughs> Um, uite, a elabora, în dex scrie că e a realiza, a da o formă definitivă unei idei, unei doctrine, unui text. Uh, mă rog, cred că așa fac și eu cu viața mea, vreau să elaborez, vreau să um, Uh, dau o formă definitivă ideilor din viața mea și așa mai departe, să scriu o carte. Numai că tot alergând după a fi cât mai perfectă și a avea cât mai mult succes, uit că uh, pentru mine succesul de fapt este să nu fi 2 metri sub pământ. <laughs> pentru mine asta înseamnă succesul. Mi-am dat seama seară și am zis că trebuie să-l spun în video de astăzi. Um, pentru tine ce înseamnă a elabora? Sau, nu știu, tu cum ai uh, improvizat despre a elabora? Ceau!